are you? My name is Richard Kern, and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast, and this is my life. I am. My name is Richard Kern, and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast, and this is my life. Okay. I am. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say it again. Don't ask yourself what a king would do. Ask yourself what a free man would do. Say it again. Du bist der Auserwählte. What's, What's your name? Hmm. Moshi. Moshi. Moshi. Moshi. Say it! Moshi. Moshi. Moshi. Again! Moshi, Moshi, Moshi, Moshi Ballett! Welcome to the one and only famous Moshi Ballett. Willkommen beim groß und einzigartigen Moshi Ballett. Cluster, Human Resources, Assessment Center, Meeting, Self-Controlling, Self-Government, Show. Controlling Show. Controlling Show. Ich Show. habe meine Agenda verlegt. Ich weiß nicht mehr, wo meine Agenda ist. Da sitzen drei gestandene Frauen von Psychologin. Autorin, ah, Coach, von denen jede ein 1 Million Dollar Geschäft aushandeln können, ja, aber nicht ihr eigenes Gehalt. Genau, leider. Ja, ja. Naja, naja, die finden wir wieder. Bestimmt, hoffentlich. Weil Aber uns geht es nachher später nicht weiter. Ja. Jetzt, worum geht's denn? Ach, äh, ja, es geht darum. Ich verstehe diese Frage so gut. Wie soll man den Sein, äh, das Sein und den Schein zusammenbringen? Wie soll man umgehen mit der Diskrepanz zwischen Authentizität und Professionalität. Ja, ja, ja, ja, ja, aber es geht darum, erkennen wir den Erfolgscode der Männer. Ah, knacken wir den. Oh. Nur so kommen wir weiter. Ja, Wut und Wünsche beherrschen. Ja, beherrschen. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Mhm. Äh, Vorabendpartner Streit, morgens Kind, schlechte Klassenarbeit, Kriege der Intimität. Kriege der Intimität. Jetzt gleich aber wichtiges Meeting. Oh. Was tun? Ja. Authentisch ausflippen, professionell zusammenreißen. Moment, Moment, Moment, beschweren sich die Frauen immer Diskriminierung im Arbeitsplatz und dann keine Zeit fürs Networken, Prioritäten ja. setzen, emotionale Intelligenz, Sachverstand. Ja. Und jetzt mal ganz konkret. Ja, konkret. Punktuelle Männer. Oh, ah. fruchtbare, ah, geschlechtsübergreifende oh. Businessbeziehungen. Oh, ja. Ah. Genauso. Ja, genau genauso. Ja. Also, weil meine Frage. Ja? Jetzt alles schön, Frauen können studieren, machen welchen Beruf sie wollen. Aber warum, warum ist Mademoiselle Blosch-Wittmann immer noch so, ne, so, so unkontrolliert? Naja, äh, und ich habe mich gefragt, das ist wichtige Frage dieser Zeit, wichtige Frauenfrage dieser Zeit ist, warum verdienen Frauen weniger als Männer? Hat sich, ich recherchiere, hat sich die FAZ auch gefragt. Dann habe ich FAZ gelesen und jetzt ist mir einiges klar geworden. Weil FAZ sagt auch, warum verdienen Frauen weniger? Die einen sagen, die Männer sind schuld. Die anderen sagen, die Frauen. Aber ist doch einfach nur eine Frage der Wertschätzung. Ganz ökonomisch. Die Arbeit von Frauen ist am Arbeitsmarkt weniger wert. Kosten-Nutzen-Analyse. Argumentationsschritt. Schritt 1. Die Männer sind schuld. Aber Direkte Diskriminierung am Arbeitsplatz, keine gute Grund, viel weniger Geld, gleiche Führungsposition. Uralte Vorurteile, Rollmuster kennen wir aus Femi Feminismus. Äh, mehr als Hunger auf Süßes. Argument 2. Moment. Ganz so schlecht ist das starke Geschlecht überhaupt nicht. Es liegt noch ein ganz anderes Sache. Frauen sind weniger produktiv, denn Sie unterbrechen ihre Erwerbsbiografie. Für Jahre. Für die Familie. Lange Lücken in der Erwerbsbiografie, tiefe Spuren aufgehalten. Weniger produktiv. Es ist, wie es ist. Am Arbeitsmarkt kontinuierliche Vollzeiterwerbsbiografie. Dritte Frau. Frauen studieren erst seit 100 Jahren schlecht qualifiziert, Nein. immer noch Erwerbsstatistik, Problem. alle Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, Kinderpflege, schlecht bezahlt, Gesellschaft weniger wert, aber Frauen suchen sich das aus. Die suchen sich das